Roca, apretate y te llevaste la roca. El águila no caza boca. te creaste y tan mami yo te doy el ojo. Te escribí, me metí y tú no contestaste. Mami, de no me quemaste. Mami, tú no me quemaste. Ay, apretaste, apretate, Mami, te llamé, te escribí. Round 3. Fight! bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Ah, ah, dame tu cosita. Ah, dame tu cosita. dame tu <laughs>